wielki test z pieków kwarcowych, tudzież płyty z gresu porcelanowego. Dzisiaj będę testował e, opcję na blat, czy produkt ten nadaje się na blat kuchenny. Zaczynamy. Jak widzicie, test zdany, test zaliczony. Oczywiście nikt w domu nie kroi bezpośrednio na blacie, nikt nie e, piecze e, piersi z kurczaka bezpośrednio na blacie. E, do krojenia ja <laughs> bynajmniej używam deski. Zobaczcie, jakie gorąco, aż się spociłem od tego testu. Oh, ja, ja używam deski do krojenia, więc tutaj w tym przypadku pojechałem na maksa ekstremalnie. Jak widzieliście, nawet e, szły iskry, kiedy uderzałem w powierzchnię płyty e, śrubokrętem, który nie zostawił żadnych śladów, powierzchnia nie została uszkodzona. Ta płyta nie jest przyklejona. Płyta przyklejona e, znacznie lepiej reaguje właśnie na tego typu uderzenia. Dzięki serdeczne, mam nadzieję, że test Wam się spodobał i do następnego. Cześć!